so hi guys welcome to Solkar tricks तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को चैनल के अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ तो अभी चैनल जो है वो दो महीने तक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा आप लोगों के लिए क्योंकि मेरा एग्जाम है इसलिए मैं दो महीने का ब्रेक ले रहा हूँ तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है सब्सक्राइब करे रखो जैसे मेरा एग्ज़ाम होता है आप लोगों को रेगुलरली वीडियोज़ मिलती जाएगी और अभी फ़ोन से रिलेटेड वीडियोज़ मैं नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है अच्छा है जो मैं वीडियो डाल सकूँ उसके लिए तो एग्ज़ाम जैसे मेरे होते हैं अराउंड टू मंथ्स का मैं गैप लूँगा अभी तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें रखो और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले चैनल पे वीडियो अवेलेबल है around twenty two twenty three video available है वो सारी वीडियो आप लोग देखो सारी अच्छी है और जैसे ही मैं आता हूँ आप लोगों को रेगुलरली वीडियोज़ मिलती जाएंगी तो ये थी आज की वीडियो ऐसा कुछ था नहीं बस मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहता था थैंक यू फॉर वॉचिंग